Fuck! סוג שוקה. כפיים באוויר. אוקיי. כן, כן. Shit שלי תמיד רותח, נכון? סוויסי מחזיק את המפתח, נכון? סוויסי קופץ לרוקח, נכון? סוויסי כותב את הפרח, נכון? Bitch אני לא עושה קמח, אוקיי? פלקסים אני לא עושה מתח, אוקיי? אמרתי לה יש אותי בטח אוקיי קרסתי פינו לי את השטח אוקיי תפסה לי בכיש כבדוק בסנאפצ'ט עשיתי לה בוק הביט שלך זולה היא שוברת השוק יש לי צ'וט שיחוטית שתדפוק לך בקבוק אם דפקת על הקטע דפוק סדוק על הקוקוס בדוק חלוק על הקוקו לאללה היי דפקתי בשושו שיאללה כן הרגע הטוסיק נפל האמת מחמם לה את הגוף ממסה לאמת זה מה שסוויסי עשה לאמת תפסיק לשחק אותה חלאס באמת משחק נעליים נו בלנס נותן חולם על לדפוק כמה כמה סנודן עולה לבמה עם פיג'מה נותן הפיד שלך פה היא רוצה להתחתן כן פלקסינן לא מתמתח בליל לא מתפקע כן שחטה אחת הוא שוקע וזרתי אספיף שהיא תוקע קניתי לי בנג מיקאה הורדתי ראש מרוצח, לא צריך את הקוד לפצח, כי יש לי שיטות לנצח. ואמרתי לה יש אותי בטח, שאלה אם יש אש איתי בטח. מה זה? מה זה? אמרתי לה יש אותי. אוי ואבוי לי. איפה כולם? כן, ככה זה, ככה זה, אח שלי, ככה זה. ככה זה, ככה זה, אח שלי, ככה זה. ככה זה, ככה זה, אח שלי, ככה זה. אח שלי, קח את כן. על הבניין משתולל. על הבניין משתולל. קוף על הבניין משתולל. אני כמו קינג קונג, קוף על הבניין משתולל. אוקיי. אמרתי, כל הבניין משתולל. על הבניין משתולל. קוף על הבניין משתולל, אני כמו קינג קונג, קוף על הבניין משתולל, אמרתי אבא בבוקר עדיין עובד על אלבום, מפיל את הידע, אני לא מפיל את הצווארון, שים עליי בית אם זה בטח יבוא לטובה, שים עליי סטפות של כסף בלי שום סיבה, בדרך לסשן הקשבתי לקלאסיקות, מתחת לשמש הרגשתי פנטסטיקות, לא, לא אין לי טקט, יש לי טקטיקות, אם השיט הזה קורה אז כנראה שהוא חייב לקרות, נכנס בי השדר, לא מחליף איתו פרטים. לאן אתה חודר, אם אין לך זוג של משותים אני לא רוצה דברים שוטים, אני חייב לחיות מפחיד, זאת העונה שלי, יביט פיצ'ר, תדלג על שופרקים. מכים כמו פלד עליו, זאת לא מסעדת מרקים, מתחיל להיות מעט צפוף, אני דוחף עם מרפקים, לא. אין לי חרוזים מבריקים, אין לי ורסים ארוכים בפתקים, לא מוכר עותקים, לא זוכר מתקים, חסר חלקים, אלוקים הוא לא כשר למהגרים, תתקשר לשוטרים, משקר לחוקרים, מתסבך מבקרים, מטפס בלילות, אני לא טיפוס של פתקים, אמרתי היי, ככה זה, ככה זה, אח שלי, קח את זה. ככה זה, ככה זה, אח שלי, קח את זה. ככה זה, ככה זה, אח שלי, קח את זה. ככה זה, ככה זה, אח שלי, קח את זה. מה זאת אומרת?